Всем привет! С вами канал Звезды Туба и его блогерша Леня Май. И сегодня я снимаю страшилку. Однажды три девочки решили вызвать бубновую даму. Они пошли в туалет и заперлись там. И начали рисовать овал на зеркале крахмалью зубной пастой. Потом они мылом нарисовали знак бубновой дамы и начали называть ее три раза. Бубновая дама, бубновая дама, бубновая дама. Она пришла и очень-очень жалостливо спросила, Петя сказала, что она хочет золотого колечка. Бубновая дама это исполнила, но она сказала, никому это не говорит. И наступило утро, и у них появились эти вещи. Все начали спрашивать, где они взяли за одну ночь, где они взяли. И э, к вечеру все успокоились. Но была одна ненасытная девочка. Она у них до сих пор начала спрашивать. И одна из, дев... из трех девочек сдалась и рассказала, где они собрали эти вещи. И, и эта девочка пошла в туалет, заперлась там и начала рисовать овал мятной зубной пастой и рисовать знак бубновой дамы. Потом она ее позвала, и эта бубновая дама пришла. И она сказала, Здравствуй, милая девушка, чего пожелаешь? Эта девочка сказала, хочу дорогой автомобиль. Умная дама сказала, для этого ты должна тоже кое-что выполнить. Раздеться и пойти прыгнуть в колодец и взять там кувшинку, я ее съем и смогу сделать тебе любой автомобиль. Эта девочка разделась, пошла к колодцу, прыгнула и разбилась. На следующее утро, вожатые в лагере, нашли Вожатые нашли труп девочки с помощью сторожевой собаки. Не спится ночь? Включай наш канал и смотри раздел «Страшилки». И ты еще больше не будешь спать. Всем пока! С вами был канал Звезды Туба. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите внизу комментарии. Пока!